Магазин Мототек представляет мотоцикл Viper модель Z150J. Э, модель оснащена двигателем 150 кубических сантиметров, э, двигатель воздушного охлаждения, он верхневальный и имеет мощность порядка 11 лошадиных сил. Э, оснащен коробкой пятиступенчатой, классической, первая вниз, остальные вверх. Также установлена вилка спереди уже телескопического типа есть она длинноходная. Вот, и будет очень удобно по, как и по городу, так и по сельской местности, либо по грунтовым дорогам. Сзади установлено два амортизатора для большей устойчивости. И стоит барабанный тормоз. Э, есть грузовой багажник который выдерживает нагрузки до 40 кг. Вот, а также э, стоит большое сиденье, которое ровно и склонено больше к баку, то есть для водителя. То есть заднему пассажиру будет весьма удобно сидеть э, за счет ровной посадки. Приборка достаточно информативная, то есть есть спидометр, тахометр, суточный пробег, пробег общий, а также указатель нейтральной передачи, повороты и дальний свет. И указатель также будет для передачи. Работает Также есть уже центральная подножка. Вот. Установлена фара. Стеклянная. Сама фара стеклянная, то есть отражатель металлический, который придает довольно-таки роскошный свет.